Sisi ndo mfano wa kwanza, Nandi alivyofanya. Kuna watu watakuja kuweka hela hapa, wewe umeona Wewe yami sio yami, yami tu sauti, umeona mwili wake wewe, umesikia akiwa anaongea yami? Eh. ah, yeah. Eh. ah. <laughs> so like woman support your woman. Mimi yeah. ni, ni, ni yame tu. Yeah, huyu bibi anasupportiwa. Mabibi huko pia anasupportiwa. So huyu kaja na ataishi. Uh-huh. Mm. Kwa sababu mwenye kipaji alompa sio sisi ni Mungu. Oh, Sawa nani? Hivi kwa nini tulihamia Zanzibar? Nani ni Mzanzibar? Yeah. Sio Mzanzibari. Sio kabisa. Ni hapa mwenye. Ah, yani wewe kabila lake sio linaloimba bali. Sawa, Gigi uh, tumeongeza namba wasanii wa kike. Hivi ya maneno wanasema wasanii wa kike namba zipo, ila nani ata trend? Baba mbona unataka kufanisha mimi na vitu vya ajabu? Mtu katambulishwa na audience, wote wamekaa hapo wamekula chapati, tumekula kacholi. So let's talk about very nice way ile ta yeye eh, kesho akija kuona interview asione kama tulikuja hapa kutafuta trending kwa ajili yake. umsana anaimba, acha makelele. Mimi goosebumps tu. Umeona nilivaa gloves ziko wapi? zimepeperuka sauti eh! nikasema ah, like mi kama nani la kumwambia Yami kila kitu anacho, ila ajue tu ameingia kwenye maisha ya kupangiwa, inabidi awe makini sana. Mm. Mental health is real illness. Sasa akajitengenezea matatizo ya akili. Binadamu hawana shukurani, anaimba atupe mziki tu, mwingine ajitahidi sana kuya keep private. That is it. Tunachojifunza 23 lakini. Ah, ni wakati nimekuza umetoka Zanzibari, niliuliza labda bahati mbaya lakini nimeona mitandaoni watu wanajaribu kuweka Zuchu, labda anavyoongea, hatujaona, labda anavyoongea tu, hata kikaoma ni mtu anaongea hivyo kama Yami sio eh. Mzanzibar, sio Mzanzibar kabisa. Verus mtajua kabila lake, hata atafanya interviews, ataongea mwenyewe. Sio vizuri kumwongelea kwamba yeye ni kabila hili na hili, ana mamlaka ya, na mamlaka na maisha yake, atasema yeye ni wapi. Lakini kama sio, e wewe unaionaje? Watu wanaanza kukombea mapema hivi, huyu kashaika hela tajiri, yule atajiongelea eh. hivyo. Unajua tofauti, eh, yani huyu ameshaika hela she supports someone. Huyo mtu sasa sio sasa ndio Mnandi kashafanya kila kitu na hadi kumuongelea that is not fair. Unaona sio hiki? Sio kashamuongelea uje au kuona ngala mm, stage. Msanii ni mapema sana kuanza kusema competition. Ah, yaani, we are all doing good. Tunafanya vizuri wote. Unataka kumpa chapati. Unanikela naenda kukaa. Haya inaleta gigi njoo kwanza ya mwisho hii. Unaongelea vitu vya ajabu, sio watu wazima tumevaa magauni ya kushona, unajua tumebanwaje hapa na closet. Pole. <laughs> Wewe. Hii inaleta picha gani kwenye industry Bongo Flava mkiwa kama wasanii wa kike na sisi mimi na wewe tumepitia vitu vingi, tumejifunza, tunajua tunachokifanya. Naweza nikasema hivyo, huyu mama mimi mama, usifanishe vitu vingine, sisi watu wazima. Inawezekana umri kwa mdogo, ila wewe reba, wewe reba, wewe acha tuache. Asante. Pongeze sana. Nahisi talent ni mpya na kweli ulikuwa na haki. Ulikuwa na haki ya kumficha. Yeah, okay. Kweli. Eh? Alafu yeah. Tena ni mengi tu. Huyu hajamficha, huyu ameenda kukichukua kitu ambacho watu walikuwa wanakichukulia poa. Let me tell you something. She's a star. Bro, Nyie mmesikiza sauti tu, suali zenu zinakonda kama zipe zipe. Taona chupa mtoto yuko flat, atuumize mgongwe. Mama wewe Nandi wewe. Ah. <laughs> Sawa Nandi. Uh, tunaingia naye mjini sasa hivi. Ameingia mjini sasa hivi. Ni kupushi kufanya promotion ya ngoma zake. Uh-huh. Hilo umejipanga vipi? Um, um, tutapush kila kitu kila kitu atakuwa na atakuwa na utaratibu ambao wasanii wote tunafanya na ah, nia nzuri ni ngoma zizidi kuingia mjini na watu wapende mziki na wamsapoti. Sawa, labda tulitegemea labda tutakuta ngoma ya Nandy ya kwenda naye mjini. Mm, wewe nawe yule ni mtoto mdogo mchanga, unataka kumwotesha na meno hapo hapo, ah, si ndio? Tumpeleka mjini. Tulia, ndo kwanza 2023 imeanza. Eh, sawa, hongera sana. Tunaomba tusiendelee sana. Yeah. Mimi ni familia. Sawa. Kidogo. Yaani bado tunaendelea kuzungumza hapa, tuko na mkongwe wa muziki Bongo Flava, tuko na dada yetu. Uh, heshima yako dada, Eh, mbona kamera nyingi hivyo tena ghafla? Eh, Mara. Sasa tumeshamaliza interview kule. Bado na wewe kidogo. Watu wanataka kusikia na wewe pia. Ah, kuhusu ni Ingizo jipya la msanii kutoka industry, kwenye industry ya Bongo Flava na ni msichana na wewe ukiwa kama dada yao mkubwa kabisa kwenye hii soko. Wewe unalionaje hili na inaleta picha gani mbele? Ni picha nzuri sana na ni kitu ambacho ah, tunakifurahia. Niko hapa unajua kwa sababu gani? Kwa sababu nimekubali kusupport kilichopo hapa. Ndio maana niko hapa eh. Ulikuwa unamfahamu before? Hapana. Nani alikushirikisha kabla kutambulisha? ameniita kama dada yake mkubwa, akaniambia sister, ningependa uje kwenye hili jambo kwa sababu mimi mwenyewe na appreciate kazi unayofanya na huyu mtoto pia naye anakubali kazi yako na angependa uwepo. Kwa hiyo nikasema mimi naye ni wakukataa kwa heshima. Yaani kwa nini uwe na jeuri kama mkubwa wao kama dada yao? Lazima ufike. Lakini lazima kitu kimoja anachoweza kusema ni kwamba Nandy is genius kwa sababu kitu alichokifanya kwanza kakitoa kwenye kwenye mlengo wake, yani kama inakuja inakataa, yani kama nawaletieni na, na, na, competition alafu mimi nakaa pembeni. na yenyewe na mwenyewe yupo lakini kwenye game yupo ndio, lakini amefanya kitu kingine kizuri kwa ajili ya mtu mwingine. Uh, mimi nataka kuzungumzia kwenye upande wa wanawake. Hii ni lebo kwa ajili ya wasichana peke yake. Hebu waambie wasichana ambao wanakuangalia sasa hivi waamke, hili yaani ni jambo kwa ajili ya kila mtu, kwa hiyo waamke. Sawa, uwekezaji kwenye mziki watu wanaozungumzia kwa namna tofauti kidogo. Uwekezaji umekuwa na mkubwa sana, wasanii wanawekeza na wengi wamekuwa wakilalamika kwenye masuala ya lebo na vitu kama hivi. Kwa kweli unavyosikia wasanii wanavyolalamika wengine, na unaona tena lebo imezinduliwa, nini ambacho kinakujia kichwani? Okay, mimi siwezi kuongelea experience ya kitu ambacho sijawahi kukifanya. Mimi sijawahi kuzindua lebo, sijawahi kuwa na lebo wala si chochote kuhusu lebo. Nachoona ni kwamba mtu yoyote anayejaribu kufanya kitu kizuri kwa ajili ya watu wengine tunampa sapoti, kikiwezekana tunashukuru Mungu, kikishindikana tunaombea na heri. Lakini siwezi kusema hapa nikae nianze kutafuta sasa kuanza kuzijadili lebo. I know nothing about lebo. Mimi mwenyewe sijai kuwa na lebo. Sasa naongelea nini kuhusu lebo? Lakini niko hapa kwa ajili ya kumsapoti Nandy na kitu alichokifanya kwa sababu Nandy ni msichana ambaye amefanya kitu kikubwa, amesimama yeye kama yeye. Sasa sisi kama wanawake, kwa nini tumwache? Tuko hapa kwa ajili ya Nandy. Akifeli tutamshauri, akisimama tutampa nguvu. Kwa la msingi ni hilo, yaani duniani maisha hayatabiriki, lolote linalotokea unaenda nalo, sio bendera fuata upepo lakini kwa sababu huwezi kujua formula kesho inakuwaje, tuko hapa kwa ajili ya Nandy na hicho ndo cha muhimu. Ipi umependa ngoma yake katika hizi tatu? three hats ya kwanza <laughs> <laughs> Pole sana naongera sana kwa kusupport Asante, pole ya nini sasa? Pole nimefiwa. <laughs> Asante, hatujachoka, tumekuja kuenjoy, kwa hiyo hatujachoka. Eh. Tunakutakia kila la heri. Asante, na mimi nawatakia kila la heri, lakini nisiwa nisisahau kuwakumbusha kuwa tarehe kumi Februari Mlimani City tuna event Love Sentence. Kila mtu mwenye kumpenda mtu au afu, unajua mapenzi sio mapenzi ya bwana na bibi au girlfriend boyfriend, mume mke. Mapenzi ni unaweza kumpenda mamako, babako, anti yako, kaka yako, brother kwa hiyo msimu wa wapenda nao ni msimu wa kila mtu. Kwa hiyo tunamkaribisha kila mtu tarehe kumi Februari Mlimani City kwa ajili ya kushuhudia kitu kikubwa, love sentence. Kututonya kidogo hiki ninachosema ndo kuwatonya au kuwatonya nini tena? Yaani surprise kwenye love sentence, labda vitu ambavyo unavyoandalia watu. No, si tuna perform kama ambavyo huwa tuna perform. Yeah. Unajua watu wengi wana watu wao wanaowapenda, na sisi tuna fan base yetu, kwa sababu sisi hatupigi miziki kila siku, na kuna watu ambao wanapenda kuenda kwenye sehemu ambazo ni class. Watu wetu sisi ni corporate, watu wale wa hadhi fulani ambao hawawezi kwenda kila siku, labda sehemu ambazo zina hiyo miziki wanapenda, lakini hawana sehemu ya kwenda. Kwa huu ndio wakati wao, na ndio maana ikitokea, kwa sababu ni sio kila siku ni lazima waje. Kwa hiyo tunawaambia huu ni msimu mwingine tena wao kuja kujumuika wafurahi. Okay. Mimi labda nimalizie kitu kimoja. Uh, Tuna wasanii ambao ni bado wasichana wadogo kwenye game na dada yao maintain sana kwenye game miaka mingi sana zaidi ya miaka 20 naweza nikasema hivi.